Եվ սկսենք այսօր սիրեիներ, մի քանի գեդեր պատրաստած եմ ցեզի հետ զրուցելու, ցեզի հետ գիսելու։ Մոտավորապես 10 գեդեր են, սակայն ես պիտի փորձեմ այս 10 գեդերը ինչքան որ ժամանակի մեջ փավենք, այդքան կարենանք խոսիլ։ Խորքի մեջ այսօր ինչ որ դեղի գունենա աշխարի մեջ այս վիրուսին պատճառով շատ ցավալի է եւ շատ ողբալի է որովհետև մենք կտեսնենք, որ աշխարհով մեկ այս վիրուսը տարածվեցավ եւ աշխարհով մեկ մարդիկ սկսած են վարակվել այս վիրուսով եւ սա շատ ցավալի երևույթ մնե որովհետև մենք պետք չէ սպասենք որ հիվանդությունը կամ վարակը մտնե մեր դունը որբեսի մենք ցավինք այլ մենք կհավատանք, որ մենք մեկ քրիստոնյա ընտանիք ենք եւ այս քրիստոնյա ընտանիքի յուրաքանչյուր մեկ անդամը մեր մասնիկն է։ Մենք, ինչպես գսե ավետարանը, Քրիստոսի մարմինն ենք եւ Քրիստոսի մարմինին անդամներն ենք։ Հետևաբար այս քրիստոնեական մեծ եկեղեցի այս մարմինի ովևէ մեկ անդամը որ ցավի ամբողջ մարմինն է որ գցավի Հետևաբար մենք գցավինք եւ գաղութենք բոլոր անոնց համար, որոնք վարակված են, սկսած Չինաստանեն, հասնելով Ամերիկա, հասնելով Եվրոպա եւ այլն, բոլորին ցավը մեր ցավն է եւ ոչ թե միայն քրիստոնյաներու մասին է խոսքը, այլ նաեւ մենք գցավինք անհավատներու համար, գցավինք բոլոր անոնց համար, որոնք դակավին Քրիստոսը չջանչցած հիվանդացած են եւ արդյոք արիթը պիտի ունենան առողջանալու եւ անգեյետք անգամ եւս Քրիստոսին ճանոթանալու եւ փորձելու ճանչնալ այդ կանը չենք գիտեր, բայց գաղութենք մենք իրենց համար։ Հետևաբար այս իրավիճակի համար մենք խորքի մեջ ապրելով Հայաստանի մեջ կամ ապրելով գարգ մի երկիրներու մեջ որտեղ վարակը չէ հասած մենք պետք չէ ուրախ լանք որ այդ վարագը մեզի հասած չէ, այլ մենք պետք է ցավինք բոլորի համար։ Այսօր իրականություն է, որ այստեղ Եվրոպայի մեջ դարածված է։ Եվ այստեղ Բելգիկայի մեջ ամեն օր ավելի քան 100 մարդ գմահանա։ Իտալիայի մեջ արդեն 100-ը անցած է հազարներու մասին է խոսքը։ Հոլանդայի մեջ նույնպես, Գերմանիայի մեջ նույնպես, այնպես որ նաև Հայաստանի մեջ դեպետ քիչ են տիվերը, չենք գիտեր թե ինչքան ճշգրիտ են դրված տիվերը, բայց մենք գաղտնենք, որ այդ դրված տիվերը ճիշտ լան եւ ինչքան որ քիչ ունենանք վարակված հայեր, այդքան մենք ուրախ կլանք։ Հետևաբար սիրելիներ, մենք շատ հաջող մեր աղոթքներու մեջ պետք է հիշենք նաև բոլոր հիվանդները ուր որը լան եւ երբ որ գաղութենք առողջության համար եւ որ գաղութենք մեր ընտանիքի համար մենք լավ գլա նաեւ հիշենք բոլոր անոնց որոնք իսկապես նեղի մեջ են հիվանդության մեջ են եւ գարիկ ունին մեր աղոթքներու Եկեք քիչմու խոսենք համաճարակին մասին Սուրբ Գրքի մեջ։ Անցյալ անգամ անդրադարձա եւ ասի որ և, Աստված սեր է եւ շատ հաջող կարոզիչներ, հոգեվորականներ գործեն մեզ խաղացնել, ասելով որ Աստված մարդուն չի բաճեր։ Աստված սեր է եւ Աստված կսիրե մարդը եւ անհնարին է որ մարդուն բաճե։ Խորքի մեջ այս խոսքը մեծ իրականություն կա իր մեջ, Աստված սեր է, Սա ավետարանի եւ մանավանդ նոր գդագարանի պատկամն է, սակայն Աստված նաեւ իր սիրով հանդերձ, իր ներողամտությամբ հանդերձ ինքը նաեւ վրեժխնդիր է։ Աստված նաեւ բաժող է, որովհետեւ ինչքան գրնա Աստված դեսնել մարդոց աներավությունը եւ դեսնել անարթարությունը աշխարի մեջ եւ լուր մնալ, որովհետեւ ի վերջո օրը պիտի գա, որ Աստված վրեժը պիտի խնդրի։ Եվ խոսքը ոչ թե միայն 5 դագարանի մասին է, այլ խոսքը նոր գդագարանի մասին է եւ մենք ասենք, որ Աստված նույնն է։ 3 այսօր եւ հավիդյան։ Աստված անփոփոխելի է։ Հետևաբար այն Աստվածը, որ ժամանակին հрья ժողովրդին բաժեց, Մովսեսի օրերեն սկսյալ, Մարգարեներու օրերեն սկսյալ Աստված կբաջեր մարդկությունը, նույն այդ Աստվածը, ինչքանալ որ ինքը սիրող լա, ինչքանալ որ ինքը ղրգեց իր միածին որդին, որբեսի մարդկությունը փրկե իր մեղքեն եւ այստեղ մենք պետք է զգուշ լանք։ Աստված իր միածին որդին ղրգեց, որբեսի մարդը փրկե մեղքեն եւ ոչ թե բրգե ցավեն եւ դարաբանքեն ոչ թե բրգե հիվանդութենեն մեր Տերը Քրիստոս բնավ եւ երբեք չխոստացավ թե ան որ ինձի գհեդեվի պիտի չհիվանդանա պիտի չցավի պիտի չդարաբի ոչ ինքը ասա իմ լուծս քաղցր է եւ իմ պերս գփոքրանա փոքրոքի Այսինքն, ինչքան որ մենք լուծեր ունենանք մեր ուսերուն, ինչքան մենք դարաբանքներ եւ ցավեր ունենանք, այդ ցավերը պիտի մեղմանան, պիտի փոքրանան, եթե մենք այդ ցավերը Քրիստոսի սիրուն համար կգրենք։ Եվ որ գխոսենք համաճարակի մասին, եւ երբ որ ուսումնասիրության գանցնենք Սուրբ Գիրքը, տեսնելու թե համաճարակի մասին կամ աղդերու մասին ինչ կսե, վիրուսներու մեջ ինչ կսե, մենք կտեսնենք, որ գարկ մդեղեր այնպիսի այսպիսի նույնանման թեմա, թեմաներով աստուծո դված բադիժը, որ համաճարակի համազոր է, կորոնայի համազոր է իր ժողովրդին ասեմ, երկու ջյուղավորումներ ունի։ Առաջինը գտեսնենք, որ այս համաճարակը սարսափ եւ ահ կհարաճացներ 5 դագարանի մեջ։ Իսկ մյուս կողմեն Գտեսնենք այս համաճարակներու մասին գարտալով հին ուխտի մեջ գներգայացնե Աստուծո փարգությունը։ Որովհետև ինչպես ասի, Աստված համբերադար լալով, սիրո լալով գուկա բահ եւ որ գտեսնե մարդոց անարտարությունը եւ անիրավությունը Աստված գփարգանա մարդոց։ Այսինքն ես չեմ ուզեր ասել, որ այսօրվա գադարածը կամ այս կորոնայի դարաձումը աշխարի մեջ որ ցանկեր գխել է աստվածային բադիժ է ես չեմ համարցագիր այսքանը ասել բայց մենք միայն մեկ հստակ բան պիտի ունենանք որ ամեն ինչը աստուծո գամքով կգադարվի Հետևաբար, եթե մենք խոստում ունենք, որ ծեր գլխեն մեկ մազիսկ պիտի չտապի, եւ եթե մենք տեսնենք, որ քրիստոնյա եղբայրիմը մազը տապավ կամ հիվանդությունը վարագեց եւ հիվանդացավ եւ մահացավ այդ կնշանակի որ հագասություն կա աստծո խոսքերու մեջ ոչ եւ կավլիցի այլ աստված ինքն է որ թույլ գուտա որ մենք փորձվենք եւ այդ փորձությամբ մենք կամ գզորանանք եւ կամ գդգարանանք Եվ ահավասիկ այսօր այս ներգա իրավիճակը գշիրքի վրա գտնե մեր ցանկը, մեր հոգևոր ցանկը, թե դե մենք այս իրավիճակներում մեջ ինչքանով մեր հավատքը գավելնա, հավատքի նժարը գբարձանա եւ անհավատությունը գիչնե, կամ թե հագարակն է։ Արդյոք մեր հավատքը գբաքսի Ես չեմ գիտեր որպես հայ ժողովուրդ մենք միշտ ալ այսպիսի հարցեր, այսինքն լան բادرազմերու ընդմեջ են, լան հիվանդություններու ընդմեջ են, մենք միշտ ալ երբ որ նեղի մատնված ենք, ամիջավես դիմած ենք Աստուծո օգնության։ Դիմած ենք Եգեյցվո օգնության, նույնիսկ բادرազմներուն մենք խաչը նաև շալգած ենք եւ խաչը որպես աբավեն ունենալով մենք բادرազներու կացած ենք որովհետեւ Աստված մեզ ճաշտպանե այդ բادرազներու մեջ հետեւաբար այսօր երբ որ Աստված թույլ գուտա այս հիվանդության անգախ անգե անգամի եւս կրկնեմ դե նա իսկապես վիրուս մնեք, որ կհարաճանա, թե նա խաղ մնե բեդություններու մեջ, թե նա Չինաստանի կամ Ամերիկայի մեջ, ինչ որ լաբորատուարի մեջ հարաճացուցին ինչ որ բան եւ իրենց կոնտրոլեն դուրս ելավ, դա չի հետաքրքրեր, բայց դա աղդ մնե, որ դարածված է եւ Աստուծո քիդությամբ է, որ դեղի գունենա։ Այսինքն Աստված այնպես չէ, որ չի գիտեր, այլ գիտե եւ թույլ գուտա։ Եվ հավանաբար, երբ Աստված թույլ գուտա, ուրեմն Աստված ըսելիք մու ունի մեզի անոր ընդ մեջ են։ Տեսեք այսօր մենք մեր արորիայի մեջ ամեն օր մեդիան եւ լուրերը գհեդևինք։ Այնտեղ ովևէ մեկ բան չկա։ Այնտեղ միայն գա տիվերը ավելացան, դարածվեցավ այսինչ քաղաքը, այսինչ շրջանը, այդ բոլորը հիմա հասկանալի է մեզի։ Այլևս հավատացեք, որ լուրերը հետևիլը քիչ մը ավելորդ է, որովհետև հստակ է որ ամեն դեղ պիտի դարածվի եւ ամեն դեղ դարածվեցավ։ Այդ տիվերը ավելնալով կամ բաքսերով ոչ մեկ բան ոչ կավելնա եւ ոչ կբաքսի։ Իրականությունն է, որ այդ իրականությունը մենք կաբրինք եւ այսօր մեր դուներու մեջ բանդարգված գսպասենք Աստուծո ողորմություն։ Եվ հետաքրքրական է, որ զանազան զանքեր գուկան այս օրերուն, ոմանք որբեսի բսակատրությունները cancel են, մգրդությունները cancel են եւ այլն, եւ իրենց կհարցնեն, որ ինչ է իրավիճակը, ինչ գնեք։ Գսենք սպասենք Աստծո ողորմության։ Ուրեմն բոլորս կսպասենք Աստծո ողորմության։ Բայց այդ Աստուծո ողորմությունը ստանալու համար մենք ինչ գնենք, ինչ քայլերու գտիմենք։ Բարձաբես կսենք կսպասենք Աստծո ողորմության։ Միանատական բան։ Բարձաբես, եւ որ խոսակցություն գլա, մենք Աստված մեր բերանը գառնենք եւ դեղի եւ անդեղի գոհոլովենք իր անունը, բայց առանց ոևէ մեկ կորզնական քայլը առնելու ստանալու Աստծո ողորմությունը։ Հիմա մենք որպես մարդ էակներ մենք ունենք երկու էություն։ Ունենք մեր մարմնավոր նյութական էությունը եւ ունենք մեր հոգեվոր էությունը։ Մենք որպես քրիստոնյաներ բարդինք եւ պետք է մտածենք մարմնավոր եւ հոգեվոր։ Մենք չենք կնար մեզ մենք մեզի մարմնավոր են գդրել եւ միայն հոգեվորը, ոչ, որովհետեւ Քանի որ այս մարմնի մեջ գաբրինք, մարմնով ալ պիտի մտածենք, գիտակցությամբ ալ պիտի մտածենք, բայց նաև հոգիով պիտի մտածենք։ Մենք պիտի տեսնենք, թե բացի այս ինչ որ գտարնա գանցնի մեդիայի մեջ, այս բոլոր լուրերը ինչքանով ճիշտ, ինչքանով սխալ, բայց չի գրնար բոլորը սխալը լալ, բացի այս աշխարհական հասկացողությունը, որբես մարդ մեր մոդեցումը, նաև ունենք մեր հոգևոր էությունը։ Մենք պետք է տեսնենք, որպես հոգևոր էություն ինչպես կմտածենք եւ ինչպես կտեսնենք այս հարցերը եւ մենք գարիք ունենք այս հոգևորը հասկանալու համար աստվածաշնչյան Սուրբ Գրքի լույսի դակ դեսնել թե Աստուծո բատկամը ինչ է մեզի։ Եթե Աստված թույլ գուտա, ուրեմն Աստված բատկամը ունի դալիք մեզի։ Լավ, այդ բատկամը ինչ է։ Եթե տեսնենք Սուրբ Գրքի մեջի անցած դարձածը, կհասկանանք, որ շատ հաջող այսպիսի ժամանակներուն Աստված մեկ նպատակ ունեցած է։ Երբ որ թույլ դված է աղդերուն, հիվանդություններուն եւ այսպիսի փորձություններուն, նպատակը միշտ եղած է մարդուն առաջնորդել դեպի աբաշխարություն։ Սա է։ Եթե մենք կհավատանք որպես քրիստոնյաներ, որ Աստված ամենակետ է եւ Աստված ամեն ինչ են դեղյակ է եւ ինք Աստված է, որ թույլ գուտա ամեն ինչին, այսինքն Աստված ոչ թե միայն թույլ գուտա այսպիսի վատ փորձություններու, այլ Աստված նաեւ բարի բաներուն թույլ գուտա։ Հետևաբար, եթե Աստված թույլ տված է, ուրեմն ինքը բատկամ ունի։ Եվ մենք որբեսի գիտնանք, թե այդ բատկամը ինչ է, մենք բարդինք Սուրբ Գիրքը առնել եւ փնտրել եւ տեսնել ինչ համաճարակներ եղած են, ինչ վիրուսներ դեղի ունեցած են աստվածաշնչյան բացմության ընթացքին եւ այլն եւ այնտեղ գտեսնենք որ աստծո առաջին բատկամը ապաշխարության գոչն է։ Եվ իսկապես, սիրելիներ, այսօր եթե մենք նայենք աշխարը իր երգիրներով, իր իր փովանտագությամբ, իր ժողովուրդով գտեսնենք, որ Սոթոմ Գոմորային իրավիճակ մնե։ Այսինքն, եթե մենք խոսենք ընտանիքի մագարտագին, եթե ընտանիքի մեջ այդքան անօրենություններ դեղի ունենային, ինչքան պիտի գարենար հայրը կամ մայրը թիմանար։ Եվ այսօր մենք կտեսնենք աշխարի մեջ համադարած ոչ թե միայն կորոնագա, այլ կորոնաներ կան։ Եկեք տեսեք այս համասերամոլությունը։ Եկեք տեսեք այս անօրունությունները։ Եկեք տեսեք այս մարտասպանությունները, ասոնք ավելի նվազ չեն, քան կորոնան ասոնք ավելի սարսափելի են, քան կորոնան։ Բայց անով հանդերձ մենք շատ հաջող չենք հասկնար։ Եվ գսենք մեզի ինչ, այնքան ժամանակ, որ մեզ մե հերու են այս ամեն ինչը, մենք կոր չունենք։ Աստված գսե, քեզի ուրեմն ուրիշ բանի թույլ դամ։ Թույլ դամ, որ հիվանդությունը մտնե քու երգիրդ, հիվանդությունը մտնե քու դունդ, քու ընտանիքիդ անդամներուն, որբեսի այլևս արթնաս այս անհոգ վիճակեն դուրս գաս եւ փորձես գալ դեպի այն ուղին, որտուն խոստացած էիր քալել անոր մեջ։ Հետևաբար Աստվածաշնչյան լույսի դակ մենք միդեսնենք Աստուծո նպատակները ինչ է։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ բարդինք դարբեր դրամապանությամբ վերլուծել ամեն ինչը։ Աշխարհայինը աշխարհական մոդեցումով գվերլուծե, մարդկային մոդեցումով գվերլուծե, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ, որ գհավատանք հոգին քոյության եւ հոգի ամահության, մենք բարդինք նաեւ հոգևոր աչքերով դեսնել ամեն ինչը եւ հոգևոր դրամապանությամբ մոդենալ ամեն ինչի մեջ։ Հետևաբար համաճարակը Սուրբ Գիրքի մեջ գխորհրդանշե Աստուծո փարգությունը, որ գարաշնորթե դեպի ուր, գարաշնորթե դեպի տաստիարագություն։ Եվ մենք կհուսանք, որ բոլոր մարդիկ օգտվելով այս արիթեն նամանավանդ մեր հայ ժողովուրդը, նամանավանդ մեր երկրի մեջ այս արիթմը, այսինքն սիրելիներ, չսպասենք, որ մեր երկրի մեջ 10000 վարակվածը լա եւ ամեն օր որ 1000 հոգի մերնի, որբեսի ուղագի մենք հոգևոր արտնություն ունենանք եւ սկսենք աղոթել եւ աղաչել եւ բաղադրել, որ Աստված այս փորձությունը մեզ մեհերուբա է։ Ոչ, մենք պետք է հարաճկը առնենք եւ հարաճկը գարնենք ինչով աղոթքով եւ ծոմաբահությամբ։ Եկեք տեսնենք թե Սուրբ Գրքի մեջ Աստված ինչ գսե։ Շատ հաջող Աստված պայմաններ գտնե իր ժողովրդին եւ գսե եթե այս այս այս բաները չնես ես այս այս այս բաներուն թույլ պիտի դամ եւ գարտանք միասնապար միայն մեկ մասը երկրորդ օրինաց կրկեն որբեսի տեսնենք թե Աստված ինչպես կվարվեր իր ժողովրդին հետ ըսկուշս եմ ցեզի նույն Աստվածն է երեք այսօր եւ վաղը Աստված անփոփոխելի է եւ Քրիստոս ինչ ասավ, ասավ ես չեգա օրենքը եւ մարգարեությունները լուծելու, այլ եկա ամբողջացնելու։ Գիգարտանք երկրորդ օրինաց գրքի 28-րդ գլխում մեջ <clears throat> օրինակի համար առնենք 21-րդ համարը։ Դեսեք ինչ գսե։ Գսե դերը քեզի ժանդախտ պիտի ղրգե, մինչև որ քեզ հադեցնե այն երկրի վրայեն, ուրթում պիտի մտնես զայն ժարանքելու համար։ Դերը քեզ պիտի զառնե ձյուրական ախտով, հրադանդապ դենթով, չերմով Սկուշ եղեք, այս այս գարձեք թե կորոնայի մասին գխոսի։ Մեկ անգամ եւս գսե դերը քեզ բիդիզարնե ձյուրական ախտով հրադակնապ դենթով, չերմով ու այրող դակությունով, երաշտությամբ, խորշագահարությամբ ու արմդիած թալուգով ու ասոնք պիտի հալածեն քեզ մինչև որ գործվիս։ Ասիկա եթե Աստծո պատգրաներուն հագարակ կործես։ Իսկ եկեք կարդանք նաև մի քանի համար նույն գլուխեն 58-րդ համարը գսե տուն եթե այս քրքի մեջ գրված օրենքին բոլոր խոսքերը ըսկուշությամբ չգադարես ու քու աստուծմեծ եւ անոր բատվական ու ահավոր անունեն չվախնաս դերնալ սկուշ եղեք այստեղ ինչ պիտի նե դերը եթե այս բոլորը չնեք գսե դերնալ անսովոր հարվածներով մեծ ու երկարադև հարվածներով, քեշ ու երգային հիվանդություններով պիտի զառնե քեզ եւ քու սերունդդ։ Եթե այսա շատ կարևոր է սիրիներ, այս խոսքը այսօր նաև մեզ մեր յուրաքանչյուրին ուղված է։ Եթե դուն այս քրկի մեջ գրված օրենքին բոլոր խոսքերը ըսկուշությամբ չգադարես, ոչ թե միայն գադարես, այլ սկուշությամբ չկատարես։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ շատ աջախ այս սխալի մեջ կինանք։ Մենք կսենք քրիստոնյա ենք, ունենք բարդավորություններ, ունենք բարդականություններ եւ մենք այդ մեր բարդականությունները կգադարենք։ Վերջագետ նորդո։ Ինչ են քո բարդականություններդ։ Է շապատը մեկ անգամ եկեղեցի գերտամ, բադարակի կմասնակցիմ, կհաղորդվիմ եւ այ։ Է հիմա բադարակալ չի գա։ Հաղորդությունալ չի գա։ Եգեցվոթերներն ալկոց են, ինչ գնես հիմա։ Է, ինչ գնեմ, բամը չեմ ներ դունը աղոտ կսկնեմ։ Այսինքն սա շատ հաջող գլսենք եւ իսկավես գիտեք այսինքն գզարմանամ ինչու մենք ինքնախապեյությամբ կսպաղվենք Անցյալ օրը մեկը գրած էր ինձի։ Հիմա էլ գսեմ ցեզի, եթե ովևէ մեկ հարց ունիք, գրնակ հարցը գրել եւ ինձի պիտի գրգվի եւ հետո ցեր հարցին կպատասխանեմ։ Անցյալ օրը մեկը գրեց մեր վերջին երկու դողերը որ գրած էի ինձի անձնական նամակով գրեց ասավ դեր այրսավ այո եկեցին կոց է բادرակ չկա բայց ամեն անգամ մենք ուղիղ եթերով կհետևենք մենք դունեն գաղոթենք մենք դունի մեջ գաղոթենք սիրելի եղբայր, սիրելի քույր, դունեն ինչ կաղոտ ես։ Դուն քեզի գխապես կամ զիս կխապես։ Զիս կրնաս խապել, ես կրնամ հավատալ։ Բայց դուն քեզ ալ կրնաս խապել, բայց Աստծո չես կրնար խապել։ Այնպես որ մենք ինչ կբահենք։ Մենք ինչ պետք է բահենք։ Մենք կբահենք շատ հաջող լավակույն դեպքերուն մի քողնար, ուրիշի իրավունքը մի ուդեր, ու անարդարություն միներ, մի շնար, այս հայտնի պատվիրաններն է որ գնենք, բայց մույս պատվիրաններում մեջ մենք շատ թերացած ենք։ Եվ այսօր բոլոր ներգաները բացառությամբ մի քանի հոգի, որ ես կճանչնամ եւ հարկանք ունիմ իրենց, բոլոր ներգաներուն մեծ մասը եւ անոնք, որոնք պիտի լսեն այս տեսանյութը, ես վստահ եմ, որ այսօր սուտ խոսեցան։ Այսօր սուտ խոսեցան Ինչու՞, որովհետև ապրիլ 1 է եւ ապրիլ 1-ին սուտ կխոսին։ Ինչպես մեկը գսե որ աղոթեցեք ինձի համար ես կորոնավիրուս ունիմ։ Այսին սուտ մնե որ խոսեցավ, այս չես կնարսել գադագ է։ Գադագ չի գա, գա սուտ, գա ճշմարտություն։ Տուն երկուքի մեջտեղը չես կնարխա, չես կնարսել որ ես քախ չեմ, ես սուտ չեմ խոսել, բայց ասիկա ջերմակ սուտ մնե, ասիկա գադագ մնե։ Չի գնարելալ սուդը սուդ է մենք այստեղ գսե Սուրբ Գիրքը գսե Աստուծո բոլոր օրենքները ու խոսքերը եթե զգուշությամբ չգադարես բձախնդրությամբ չգադարես մանրամասնությամբ չգադարես բայց որպես մարդ նաև ես կընդունիմ ասել որ մենք դգար էակներ ենք մենք այն ժամ, այնքան ժամանակ որ գաբրինք այս մարմինի մեջ մենք մեղքի մեջ ենք այո բայց գա մեղք, գա մեղք։ Կիդակցապար գդարված մեղքը մեղք է։ Արտարացում չունի, սակայն գային գան մեղքեր, որոնք անկիդակցապար գլան։ Եվ այդ անկիդակցապար գդարված մեղքերու համար է, որ մենք ներողություն մենք գզղճանք, գաբաշխարի եւ ներողություն կխնդրենք։ Հետևաբար այս բոլորը ինչու ուզեցի ասել, այնքան ժամանակ, երբ որ գտեսնեք, որ օրենքը չի կորձեր, Աստուծո օրենքը չի կորձեր մարդոց մեջ եւ մարդիկ հերացած են Աստուծմե, գիտեք, որ Աստված պիտի թույլ տա։ Պիտի չհարվածե, դակավին հարվածնելու ժամանակը չէ եկած։ Եվ այդ նույն սիրո Աստվածը եկեք եւ գարտացեք հայտնության քրքի մեջ, թե իր բարգության 10 սկավառակները ինչպես պիտի նեդե աշխարի վրա։ Պիտի փնաչինչ ընե մարդկությունը։ Հաբա եթե այդքան սիրող Աստված է, հաբա ինչու պիտի նե փնաչինչ մարդկությունը, որովհետև այլևս բաժակը պիտի լեցվի։ Եվ մենք կգարտանք նաև հայտնության կրկի մեջ, որ սուրբեր, որոնք այնտեղ երկնքի մեջ զոհասեղանի դակ են իրենց հոգիները, գսե իրենք նաև գաղագեն եւ գսեն ով դեր մինչև երբ պիտի լրես մարդոց անարդարություններուն։ Մինչև երբ մեր արվրյան վրեժը պիտի չառնես։ Այո, Աստված համբերադար է։ Սուրբերն ալ համբերադար են եւ բարեխոս են մեզի համար երկնքի մեջ, բայց անով հանդերձ հայտնությունը գսե որ երբեմն այդ համբերությունը սուրբերուն գհատնի այն սուրբերը, որոնք զոհվեցան Աստծո խոսքի համար, զոհվեցան իրենց իսկ ժողովրդի ցերկով, իրենք երբեմն իրենց համբերությունը գահադի եւ գսե ով դեր մեր վրեժը ար եւ գսե իրենց գծվի որ քիչ մնալ համբերեցեք, որովհետև ցեզի բեսալ եղբայրներ եւ քույրեր կան, որոնք դագավին պիտի նահատակվին եւ պիտի կան ցեր գողքին։ Հետևաբար Աստված վրեժարու Աստված է։ Աստված բարգացող Աստված է։ Դու չես կրնար մինչև վերջ աբավինիլ Աստուծո սիրույն եւ ողորմության։ Դու աբավինիր Աստուծո սիրույն եւ ողորմության այնքան ժամանակ, որ դու ճիշտ ընթացքի մեջ ես։ Այնքան ժամանակ, որ դու հավատքի մեջ ես։ Աստծո բադվիրաններին եւ գանոններու մեջ կընտանաս իրավունք կունենաս այն ժամանակ ասել, որ Աստված սեր է եւ ողորմություն է։ Այո, որովհետեւ փարգությունը քեզի համար չէ, այլ փարգությունը Աստուծո այն մարդոց համար է, որոնք գցեվանան թե իրենք քրիստոնյա են, գցեվանան թե հոգևոր են, բայց խորքի մեջ իրենց մեջ հոգի չկա, իրենց մեջ խավար է։ Եվ այսպիսի մարդիկ դժբախտաբար շատ կճանչնանք, որոնք երբ իրենց հետ կնստիս, կտեսնես, որ իսկապես այս մարդիկը հոգևոր մարդիկ են, հոգիով լեցուն մարդիկ են, բայց եգուր քնայև դես իրենց կյանքի իրականությունը շատ տարբեր է։ Հետևաբար մենք չենք կրնար խապել Աստված։ Ինչպես խոսք մգա ժողովրդական, գսե գրնաս որոշ մարդոց խապել որոշ ժամանակը։ Գրնաս որոշ մարդոց խապել երկար ժամանակ, բայց չես կրնար բոլոր մարդոց խապել բոլոր ժամանակներում։ Հետևաբար, եթե մենք մարդոց չենք կրնար խապել, ինչպես գրնանք զաստված խապել։ Լավ, այստեղ մեկ ուրիշ հարցը գրնա հարաճանալ, թե Աստուծո փարգությունը որու համար է։ Եթե Աստված թույլ տված է այս բադիժը եւ թույլ տված է այս ախտը, ասենք։ Արդյոք սա միայն քրիստոնյաներու համար է, թե ոչ քրիստոնյաներու նաեւ։ Այստեղ շատ հստակ մենք պիտի գիտնանք, որ Աստուծո համար զանազանություն չկա, դարբերություն չկա։ Քրիստոնյան, ոչ քրիստոնյան, երբ որ Աստված թույլ դա եւ իր փարգությունը սկսի ինքը գփարգանա բոլորին անխդիր։ Իսկ այս ուղությամբ ասեմ նաև Աստված զանազանություն չի տներ, որովհետև Աստված գադե չարը եւ գփարգանա չարին, գբաջե չարը։ Եվ մենք շատ քեղեցիկ օրինակ ունենք Ղուգաս Ավետարանի 13-րդ գլխուն մեջ, որտեղ գսե հрьяաները գուքան եւ Քրիստոսին գսեն, որ գբատմեն Գալիլեացիներու մասին, թե ինչպես Բեղադոսը Գալիլեացիները սպանեց եւ իրենց արյունը խառնեց իրենց զոհերուն հետ։ Այդ Գալիլեացիները հավանաբար լավ մարդիկ էին, հավատացյալ մարդիկ էին եւ եկեղեցի կացած էին իրենց բարդականությունը կգադարեն, դաջար կացած էին, որբեսի զոհ մատուցանեն եւ գսվի թե Բեղադոսը վրեժ լուծելու համար այդ գսե հрьяներուն արյունը խառնեց իրենց զոհերը։ Այսինքն մեծ մարտասպանությունը դեղի ունեցավ, չարտը դեղի ունեցավ։ Այնտեղ մեր դերը իրենց օրինակ մը գբերե Սելովամի փլուզումը գսե այնտեղ որ 18 հոգի այդ աշտարագի դակ մնացին, գսե անոնք մերան։ Գգարձեք որ գսե ասոնք անոնց մե ավելի մեղավոր էին։ Ոչ։ Այլ ինչ է նպատակը Քրիստոս գսե եթե չաբաշխարեք բոլորը տալ նույնպես պիտի գործվիկ։ Երբ որ սիրեիներ մենք տեսնենք հիվանդություն կամ աղմ կամ բادرազմ կամ ինչս եմ ճարիկը որ համադարած գլա այսինքն ոչ թե որոշ դեղը գլա այսինքն այսօր մենք խոսենք սուրիո բادرազմի մասին մենք բնավ երբեք չանդրադարձանք այդ հարցին Իրաքի բادرազմին Աֆղանիստան, չեմ գիտեր, ամենտեղ բادرազմ կա, բայց հե որ բادرազմը համադարած ամենտեղ լա, այնտեղ անպայմանորեն Աստված նամակն ունի փոխանցելու մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ այսօր, եւ որ այս վիրուսը, այս համաճարակը գդարածվի ամբողջ աշխարհի մեջ, ամբողջ աշխարհի մեջ։ Այսին դարբերություն չի տներ հարուստի, աղքատի, բարիի, չարի, չեմ գիտեր Պաշտոնյայի, Վարչապետի, Նախագահի այս բոլորին դարբերություն չի տներ իրենց մեջ, այդ կնշանակե որ նամակը ուղված է ոչ թե միայն չինացիներուն նամակը ուղված է ոչ թե միայն եվրոպացիներուն իսլամներուն ալ ուղված է հայերուն ալ ուղված է հնդիկներուն ալ ուղված է գովեր ճաշտողներուն ալ ուղված է բոլորին ուղված է ժողովուրդ ծեր ընտածքին մեջ սխալ բան մգա փնդրեցեք եւ քդեք եւ դարձի եկեք որովհետեւ եթե չաբաշխարեք բոլորը տալ բիդի գործվիկ շատ հաջախ ես գահանտիբիմ գարգ մդողերու որոնք այսինքն շատ քիչ Facebook կմտնեմ, բայց մտած ադենս ալ գզղչամ, երբեմն այնպիսի բաներ գտեսնեմ գրված Facebook-ի մեջ, որ գզարմանամ ինչպես կրնանք մենք այսպես մտածել։ Շատ աջակ կանտվինք, որ մենք հայ ժողովուրդ ենք, մենք աշխարի առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, առաջին քրիստոնյա պետություն ենք։ Կորոնան ինչ շուն է, որ մենք իր մեպի դիվախնակ գիտեք, ասիկա նշանավոր խոսքներ մեր վարչապետին կորոնան որոշումն է որ ես կորոնային պիտի վախնամ հա բայց սկսանք վախնալ այսօր բոլորս մեր դուներում մեծ ձպդված դուրս չենք ելեր գվախնանք կորոնային Լավ, ուրիշը գսեմ մենք աշխարի առաջին քրիստոնյա ասկն ենք եւ վիրուսը մեզի չի մոդենալ։ Սիրելիս, մի աջաբար էր գրնալալ, որովհետև դուն աշխարի առաջին քրիստոնյան ես, գրնալալ, որ դուն Քրիստոսի հետ առաջին ուխտը գնքողն ես, քեզի ավելին սպաս է, որովհետև դուն, որ բարդավորված էիր ավետարանի օրենքը, ավետարանի լույսը, բարձր աշտարակի վրա տնել, եւ Քրիստոսին հետևիլ, դու այսօր Քրիստոսին չես հետևիր։ Եվ սա իրականություն է, մենք մեզ չենք կրնար խապել։ Այսօր հայերու մեծամասնությունը անհավատ է։ Այսին անհավատ ինչս էլ գուզեմ։ Կամ աղանթավոր է, կամ համայնավար է, կամ համայնավարութենեն եկած ոչ մեկ բան չի գիտեր եւ ոչ մեկ բան չն։ Եթե ոչ մեկ բան չես գիտեր, նորեն անհավատ ես։ Եթե չես գիտեր, նորեն անհավատ ես։ Որովհետեւ որովհետեւ դու գոչված ես քրիստոնյա լալու եւ դու ընդունած ես քրիստոնեությունը, հետեւաբար բարդիս այս քիրքին լույսի դակ առաջնորդվել եւ այս քիրքի լույսի դակ կործել Ես նորեն գսեմ։ Ես ուրախ եմ, որ Հայաստանի մեջ այսօր քիչ դիվով վարակվածներ կան։ Բայց հավատացեք, ես մարգարեություն չէ որ գնեմ Քավլիցի, բայց ես իմ նախասկացումս գսե, որ եթե այս համաճարակը Աստուծո թույլ դվությամբ է որ գործե ամենտեղ վայ եկեր է մեր գլխում։ Որովհետև գրնակ ինձ իսել որ Հայաստան ինչ մնաց որ չգա։ Ինչ մնաց որ չգա։ Ամեն ինչ կա։ Բացի արդարություն, սրբություն, աստվածավախություն, բացի այս երեքը ամեն ինչ կա։ Նորեն գսեմ։ Բացառությունները հարկելի են բայց մենք կխոսենք մեծամասնության մասին։ Հայաստանի մեջ ամեն ինչ մտավ։ Բոլոր նորությունները, որ Եվրոպան կքարոզեր, այսօր մենք իրականացուցինք մեր երկրի մեջ։ Համասերամոլները մտան, այո, անարտարություն կա, այո, մարտասպանություն կա, այո, անօրենություն կա, այո։ Եվ դակավին կմտածենք, որ համասերամոնները իրար ամուսնացնել եւ այլն օրինականացնենք եւ այլն։ Այսինքն մինչեւ երբ Աստված պիտի դեսնե այս բոլորը եւ պիտի լրե։ Չի գրնար լրել։ Բայց Աստված որոշ ցևով բարդատրեց մարդոց, որ իրենք իրենց անօրենություններ են եւ իրենց բղծություններ են հերու մնան։ Ինչպես գիտեք, Ես շատ հաջող խոսք մը գործած եմ, գսեմ որ ավելի լավ է եկեղեցիկաս, քան թե վաղը ստիբողապար մի քանի հոգի քեզի 4-5 հոգի շալգեն սնդուգի մեջ եւ եկեղեցի բերեն։ Պիտի կաս բոլոր բարականերում պիտի կաս։ Ավելի լավ է քուգամ կովդ կաս, քան թե 4 հոգի թևերուն շալգված կաս։ Եվ այսօր դեսեք աշխարի մեջ անօրենությունը ցևով մեղքը սաստվեցավ։ Ինչպես սաստվեցավ, մարդիկ իրար այլևս չեն գնար ցերկ բռնել։ Մարդիկ իրար հետ չեն գնար ողջակուրվել։ Հերավորություն կբահեն։ Եվ հիմա հարցս այս համասերամոլներու մասին ինչ կնեն արդյոք ինչ կնեն, թող պատասխան մտան։ Ոչ մեկ բան չեն գրնա արնել։ Գամա թե ագամա այդ մեղքեն զերծ մնացին եւ թուրս դրվեցան եւ իրենց դուներու մեջ փանդարգվեցան որբեսի անտրադառնան եւ սկան կողը նույն ցևով կողը այսօր իր դունի մեջ փանդված գվախնա երտա կողությունն է ինչու որովհետեւ գվախնա որ հանգարց ինքնալայտ վիրուսը առնե հետեւաբար սիրներ Աստված գուզե որ մարդիկ անդրադառնան իրենց կյանքի ընթացքին։ Եվ ամեն մարդ, ամեն մարդ, նույնիսկ այն մարդը, որ գսե ես քիչ մեղք ունեմ, այդ քիչ մեղքի համար պիտի անդրադառնաս։ Այն մարդը, որ շատ մեղքեր ունի, շատ մեղքերու մասին պիտի անդրադառնա։ Այսօր գսվիտե լուծումը ինչ է։ Հավատացեք, որ լուծումը մեր կովն է։ Հարցին լուծումը մեր կովն է։ Տեսեք, ինչքան բժշկությունը հառաչացած է, ինչքան մարդիկ հառաչացած են, մարդոց գիտությունը հասավ քակատնագետը։ Այսօր Գերմանիան, Ամերիկան, որոնց մասին ոչ ոք կգարձեր, որ օրը ձունգի գուքան։ Ձունգի եկան։ Ձունգի եկան ինչի արչև Փանիմը արջև որ անդեսանելի է, անդեսանելի փոքր միկրոսկոպներով չես կրնար տեսնել։ Ձունգի է կան անոր արջը։ Բժշկությունը իր դեղը ունի, բայց նա մանավանդ հոգևորը նաև իր դեղը պիտի ունենա։ Մեր աղոթքներով, մեր ծոմաբահությամբ, մեր խնդրանքներով մենք կրնանք Աստուծո սիրտը գագուղցնել, որբեսի Աստված վերջ դա ասոր։ Որովհետև եթե վերջ չդա, շատ վատ է վիճակը։ Հարցը այսօր միայն վիրուսը չէ։ Վիրուսը օրը Աստված պիտի վերացնե։ Պիտի վերանա, չի մնար։ Ցևով մը պիտի վերանա։ Բայց գիտեք հարցը երբ կսկսի։ Հարցը կսկսի վիրուսը վերանալը յետք Հիմա պիտի ասեք ինչպես հարց, էկոնոմիին չեմ գիտեմ, ոչ, այդ չէ հարցը։ Հարցը, որ մենք այսօր որոշ ցևով գործենք Աստուծո մոդենալ եւ գործենք Աստուծո միջնորդությունը գտնել։ Սակայն վաղը, երբ որ այս փորձանք վերանա, ինչ պիտի լա, գիտեք։ Անոնք, որոնք սկսած էին հավատացյալ եւ հավատալ եւ սուրբ վախ ունենալ Աստծոց մե ինչ պիտի ինեն բոլորը պիտի մնան այդ հոգեվոր ցանկի մեջ թե պիտի սպաղվին կորոնային վերջ եկող փորձություններու հետ խնդիրներու հետ մարդիկ այսօր ամիսներ անկորց պիտի մնան ինչքան պետք է աշխատին որբեսի գարենան այդ ամիսները փակել հետեւաբար այս ընթացքի մեջ դու պիտի կարողանաս բահել քո հավատքդ, թե ավելի պիտի բաղես։ Եվ գուզեմ նաև մեջբերել նոր գդագարանի մեջ են, որբեսի չսվիտ է միայն 5 գդագարանեն մենք մեջբերումներ կբերենք, որ ախտեր պիտի լան, հիվանդություններ պիտի լան, մենք կգարտանք օրինակի համար Ուգաս 21-րդ գլխուն մեջ 9-րդ համարի մեջ գսե երբ լսեք բادرազներ եւ խրովություններ մի վախնակ վասնզի պետք է առաջ այդ բաները լան բայց վախճանը ըսկույն չէ այնադենը սավանոնց ասկ ասկի վրա պիտի ելե այսքանը եղավ ես կգարցեմ որ եղած է ասկ ասկի վրա ելած է բայց մինչև հիմա ինչ որ եղած է մեկ գոմ եւ ինչ որ դեղի պիտի ունենա այս գերի վերաբերյալ մույս կոմ ասկ ասկի վրա մենք ինչ գիտենք վաղը Չինաստան, Ամերիկա, Ռուսաստան ինչ կլա աշխարհը ինչպես իրար գանցնի մենք կրնանք մեր աղոթքներով այս բոլորը գասեցնել հետեւաբար պիտի չզլանանք այդ ընելը գսե ասկ ասկի վրա պիտի ելե ու թակավորություն թակավորության վրա եւ դեղ-դեղ մեծ երկրաշարժներ պիտի լան ու սովեր ու կորոնաներ կորոնաներ չէ սա իմ կովես էր անշուշտ բայց գսե մահդարաժամներ եւ ուրիշ տարգմաություններու մեջ գսե ախդեր այսին այս բոլորի մասին մեր դերը խոսած է Լավ, եթե մեր Տերը այդքան սիրող Աստված է, ողորմած Աստված է, ներող Աստված է, հա բա ինչու թույլ պիտի դա այս բոլորին։ Թույլ պիտի դա, որովհետև ամեն ինչը իր չափը եւ իր սահմանը պիտի լա եւ նաեւ գսե սոսկալի բաներ եւ մեծ նշաններ պիտի լան։ Մեծ նշաններ, այսինքն մեծ հրաշքներ։ Եվ այս կետին ալ գուզեմ անդրադառնալ, որ այսօր համացանցով գդարածեն թե չեմ գիտեր որտեղ ինչ երկրի մեջ երկնքի մեջ ամբերը խաչացև եղած են հրեշտակի դիպ եղած են չեմ գիտեր մարիամ աստվածածնա գերբարը արած է ամբը արևի ինդ մեջ են այսին ես կգարձեմ որ ասոնք բոլորը ես անցնաբես կգարձեմ որ ֆոտոշոփ է լավ ենթադրենք որ ֆոտոշոփ չէ ենթադրենք որ իրականություն է սիրելիս դուն անոր հավատալով ինչ կփոխի անիգա դարաձելով ինչ կփոխվի քու մեջդ այդ նշանի մեջ դուն ինչ կտեսնես քեզի ինչ աստեցություն ունի անիգա քու մեջդ բամը կփոխի ոչ հաբա ինչ կսպասես ուրիշի մեջ փոխի մենք թողած ենք հիմնական հարցը հիմնական մեր բարդականությունը եւ բարդավորությունը եւ ինգած ենք գեղևներու շուրջ ասինչ տեղը խաչ է լավ, ասինչ տեղը հրեշտակ է լավ, ասինչ տեղը չէ։ Եղբայր, ասոնք քեզի պիտի չոքնեն։ Նույնիսկ եթե ճիշտ են, Իտալիայի մեջ է լաձե կամ Իսպանիա, անոնք քեզի պիտի չոքնեն։ Դուն քեզ պիտի օգնես։ Դուն հրաշքի պիտի չսպասես։ Հրաշքը չէ, որ քեզի պիտի առաջնորդի դեպի հավատք, որովհետև շատ անհավատներ կան, որ առանց հրաշք տեսնելու մեկ խոսքով աբաշխարած են եւ քրիստոնյա եղած են։ Եվ շատ մարդիկ կան, որոնց ցանկի մեջ ամեն օր հրաշք տեղի գունենա, եւ իրենք չեն անդրադարձած եւ չեն ապաշխարած, հետեւաբար անիգա վերջին կամ հիմնական չէ քո հավատքիդ համար։ Հետևաբար վերջին օրերուն մեր դերը մեզի զսկուշացուցած է, որ այս հիվանդությունները, այս մահդարաժամները, այս ախտերը, այս բادرազները, այս ամեն ինչը պիտի լա, բայց կսե մի խրովիկ այստեղ է, այստեղ բատվիրամը գա։ Գսե մի խրովիկ։ Դեր, հավա ինչ ենք չխրովինք։ Չվախնանք ինչ ենք։ Գիտեք ինչ պիտի ենք։ Պիտի մտածեք։ Պիտի մտածենք, թե ինչն է Աստուծո պատկամը եւ Աստուծո կամքը այս ամեն բաներուն մեջ եւ պիտի ասենք Արաքյալի նման այս բոլոր բաներուն մեջ մեր սերը եւ մեր հավատքը ավելի գզորանա անով որ մեզ սիրեց եւ իր կյանքը տվավ մեզի համար մեկ հետաքրքրական բացահայտում մնալ եղավ որ անցյալները իմ աչքիս արջևեն անցավ եւ հավանաբար շատերը տեսակ ըը թվականական այդ հաշվարկը կորոնային ուրեմն կորոնան կազմված է 6 դարեր է եւ ալֆաբետյան այփենական իր վերլուծումներով կումարումը գնե 66 այսինքն 6 դար եւ 66 ամբողջական տիվը եւ որ մենք իրար կով գտնենք, դա գլա 66 666 թիվը։ Հիմա պիտի չսենք, որ սա զուգաթիբություն է, ոչ, զուգաթիբություն չէ։ Տնավ եւ երբեք զուգաթիբություն չէ, որովհետեւ եթե ովևէ մեկ բան առնեք, ասիկա բան մնե որ ցեզի պիտի ասեմ, հավանաբար նկատած եք կամ չեք նկատած, չեմ գիտեր։ Ես կհուսամ, որ այստեղ բան ունիմ, որ այդ կոդը վրան գա, հա, Ովևէ մեկ բան, սա սովորական ճյուր է։ Եվ այս ճյուրը եթե տեսնեք այստեղ, այս կոդը կա։ Այս կոդը, եւ որ սկանենեք, այս բանը կա, կոդ սկաներ ունի, չէ, այս application-ն է, որ գրնակ իջեցնել, մեջը ինչ product որ լա, տաշկինակ, ճյուր, կոլա, չեմ գիտեր ինչ, բոլորը երբ որ սկանենեք, մեջը անպայման 3 հատ 6 կա։ Անպայման առաջինը, մեջտեղը եւ վերջինը 6-եր են, այսին 3 հատ 6 են։ Պիտի ասենք զուգատիպություն է, սա անհնարին է, որ զուգատիպությունը լա։ Իսկ կորոնայի անունը զուգատիպություն է, որ 6 դարեր է կպաղկանա եւ 6 դարերու ամբողջական գումարումը 66 գնե, որբեսի բոլորը կով կովիտնելով լավ 666 սադանայիների տիպը չեմ կարծեր զուգակցություն է եւ վստահ որ չար ուժեր կան, որոնք գաշխադին այս ամենուն համար եւ այս բոլորը իրականու իրականացնելու համար։ Չար ուժեր կան, որոնք գուզեն հավատքը ոչնչացնեն մարդոց մեջ։ Կան չար ուժեր, որոնք վստահ են, որ հավատացյալը եկեղեցվո մեջ երբ որ գտնվին 2 կամ 3 հավատացյալ կամ 10 հավատացյալ եկեցու մեջ, այնտեղ Քրիստոս կսե ես այնտեղ եմ։ Հետևաբար այդ չար ուժերը ամեն ինչ պիտի ընեն, որբեսի այդ ուժը, այդ հավաքական ուժը այդ եկեցի մեջ չհավաքվին եւ ուժը չլան Քրիստոսի հետ իշխելու։ Վստահ ենք եւ գասկած չունի։ Հետևաբար մենք ինչքան պետք է աղոթենք, որբեսի Աստված մեզ օգնության հասնի եւ որբեսի մենք չհանցնվենք այս ծրակիրներում։ Ինչ ծրակիրներ կմշակվի, ոչ ոք գիտե։ Ոչ ոք գիտե։ Միայն Աստված գիտե։ Աստված ամեն ինչ գիտե։ Եվ անո համար մեզի գսե արթուն մնացեք եւ հսկեցեք, որբեսի չկայտակվիք։ Եկող օրերը, սիրելիներ, շատ ավելի լավ օրեր չեն, քան հին օրերը։ Երանի պիտի դանք այս անցնող օրերուն եւ անցնող դարիներուն։ Երանի պիտի դանք։ Միայն մեկ ցևով գրնանք մխիթարվել եւ մեկ ցևով գրնանք մեր հավատքը չգործընցնել, երբ որ մենք մշտական հաղորդակցության մեջ լանք Սուրբ Գրքին հետ։ Ա Վերջին գեդիմը նաև գուզեմ անդրադառնալ։ Ուրեմն այսօր գսվի որ մարդիկ կարտարացնեն եւ գսեն որ այո բադարակներու չասի լավ օրերու մասին գսեմ գոր ոչ թե միայն այսօր մենք եկեղեցի չենք երթար բայց մենք գահավադանք դուննալ գաղոթենք եւ ես քիչ մարաջ այդ հարցի մասին ասի որ այսպիսի բան չի գրնալալ եւ գսեն մենք on-line բադարակի գեհեդեվինք on-line բադարակի գեհեդեվինք ինտերնետի միջոցով բադարակի գեհեդեվինք սա չարի մեկ խապկանք մնե որբեսի եթե մի քանիներ մնացած են որոնք դագավին գհավադան բադարակի զորության եւ իրենց ներկայությամբ ճաշակելու Քրիստոսի մարմինի եւ արյունի եւ այլն, որբեսի այդ մարդիկն ալ խապվին եւ ասեն ինչ լավ է։ Հիմա միջև մա գսեինք որ բադարակի եկեք, գսեին մենք մեր դունը գաղոթենք։ Հիմա եթե վաղը այս կորոնայի հարցը անցնի, ասենք իրենց բադարակի եկեք, պիտի ասեն մենք ինտերնետով գհեդևինք, տելևիզիոնով, YouTube-ով բադարակ գտնենք, գլսենք։ Էջլար պետք է գեցիկա, էջ հասկացանք անցյալին ասիկ գլա, հիմա ասիկ չլար։ Շվարեցանք ցեզի հետ կամ գլա կամ չլար, բայց ես ցեզի գսեմ չլար։ Չլար։ Բադարակը առանց հավատացյալի չլար եւ հավատացյալը առանց բադարակի չի եւ առանց կահանայի եւ առանց այդ խորուրդին չլար։ Երկուքը ովևէ մեկ խորուրդ չի գրնար ամբողջանալ, առանց հավատացյալի եւ հոգեվորականի ներգայության։ Ես շատ հաջող մարդիկ ինձ դիմած են եւ ասած են դեր այլ գուզենք որ քեզի մեր մեղքերը խոստովանենք ինտերնետով on-line, WhatsApp վիդեո զանգենք քեզի եւ մեր խոսքը մեր մեղքերը խոստովանենք դու մեզի արցակ արցակում դու։ Ասի հերույրանք է, ասի չի կրնարել հավատացյալը հոգևորականի ներգայությամբ դա նույն ցևով այսօր բադարակը Ինչպես կրնալն։ Ուրեմն վաղը ես չեմ զարմանար, եթե ասենք, որ մգրդությունն ալ մենք կատարենք on-line։ Ինչպես շատ հեշտ է։ Ներգաներեն մեկը WhatsApp-ով գզանքե կահանային կամերայով եւ տելեֆոնը գտնե զույգերու գլուխին եւ կահանան աղոտ կգարտա բսակվեցան երկու հատ տակալ գղրգե post-ով Գսե երբ որ զանգեք, այն բահին, որ ես ցեզի ասեմ, որ թակերը դրեք իրենց գլխուն, գտնեք իրենց գլխուն եւ գաղոտե կանանք, վեր եղավ բսակ, ասի, ասի եղավ խայդարագություն։ Հավամգրդությունը ինչն ենք։ Մգրդությունն ալ on-line-ն ենք։ Պոստով իրենց քիչը միրոն գղրգենք եւ գսենք այն բահուն, որ ասենք ցեզի, գսկսիկ միրոնը կսել յենտագային եւ անիգա մգրդված կլա։ Այսին դեսեք աշխարը տեբի ուր գերտա։ Եկեղեցին, ընդհանուր քրիստոնեական եկեղեցին այսօր վտանգի մեջ է։ Եվ մենք եթե անդարբեր մնանք, վայ եկերը մեր գլխում։ Մենք զղջանք, եթե մեզի գեհդա կրկրեդագավի մեր ավատքը։ Գարտացինք հայդարարությունը, գսվի գոր, որ հետ այսու բադարակները դեղի պիտի ունենան առանց հավատացյալի։ Եղբայր առանց հավատացյալի ինչպես կրնա բադարակը լան։ Չի կրնարը լան։ Բայց վերջերս գաբ հաստատեցի եւ ինձի նամակ եկավ մայրաթորեն որ գսվի որ ոչ եկեցիները փած են բայց բարձաբես առավոտ գանուխ գնենք պատարակները, որբեսի մեծ տիվով մարդիկ չկան։ Չեմ գիտեր, այսպես է։ Ես գուզեմ գիտնալի, եթե հայդարարությունը գսե որ պատարակը պիտի լա առանց հավատացյալի։ Ես հավատացյալ գճանչնամ, քացած է, եւ թուրները փակ են։ Գղբված են։ Եվ հավատացյալը թուրին արչև գեցած, պատարակը լսած է եւ պատարակին մասնակցած է։ Չի գրնարը լալ եւ իմ գոչս է, որ ծեր միջոցով նաեւ իմ գոչս է, որ եկեղեցիները այս սուրբ օրերուն թող բացվին։ Մենք չզրգենք Քրիստոսը, որ այս ավակ շապաթը կա եւ մեզի հետ լա։ Մենք չզրգենք եւ չարքիլենք Քրիստոսը, որ իր հոդին հետ լա։ Մեր արժև մեր եկող օրերը սուրբ օրեր են, Եվ այսօր այդ տիվը, այդ մեծ տիվը չէ վարակվածներու, որբեսի մենք վտանգ սկանք։ Թող յուրաքանչյուր մեկ եկեղեցի օրը 10 բադարակն է։ Եվ ամեն մեկ ժամուն թող ընդունի միայն 20 հավատացյալ, 10 հավատացյալ։ Բայց չփագենք, եկեղեցին չփագենք։ Չի գնարելա։ Զարգազարդ կա, ավակ շապատ կա, Քրիստոսի խաչելությունը թաղումը կա հարության դոնը գա, բայց ինչս եմ։ Եթե հարության դաջարը փագեցին, Քրիստոս ինչպես հարություն պիտի առնե մեր մեջ։ Հարության դաջարը գփակվի, փակվեցավ։ Այսքանով ես կարծեմ պիտի բավարարվիմ եւ կխնդրեմ, որ եթե մեկը հարցում ունի, քրած է իր հարցումը, Հիմա գտեսնեմ ամիջապես, եթե հարց կա։ Անշուշտ է ասեմ, որ անցյալ անգամ նաև մի քանի խոսքեր գային կամ մի քանի նամակագրություն կար անցյալ լայֆի ժամանակ շատ կարճ ցեվով փորձեմ միան անդրադառնալ կարևորներուն, որովհետև մեր մեր ժամը անցավ։ Տալին Տալիա դերայր մենք ալ գիրագի արավոտ on-line բադարակ կրնանք ընել։ Լայվ եւ բոլոր հավատացյալները գրնան մասնակցիլ։ Սիրելի Իտալիա, ես դակավին հիմա ասի, on-line բադարակը որ մեկն է, հավատացյալի մասնակցությունը ինչպես պիտի մասնակցի, ինչպես պիտի հաղորդվի, ինչպես ողջույնը պիտի առնես, ինչպես պիտի խոստովանես, ինչպես արցագում պիտի ստանաս։ Չի գրնարալ։ Սա ինքնախապեյություն է, ոչ թե միայն ինքնախապեյություն է, այլ սադանան է, որ մեզ գխապե, որ մենք համոզվենք, որ այսպես կարելի է, որբեսի հետ այսու այսպես են Ռուսական անունը չեմ գիտեր ինչ է, շատ-շատ կսպասեմ դեր հոր խոսքին։ Քիչ կլսենք ցավոք հոգևոր խոսքեր այս օրերին։ Տեբետ շադեր գխոսին։ Սուզանա Պետրոսյան եկեղեցու թռները փած են, միայն բադարակներն են թրմպակ դեր հայր ջան։ <laughs> Այսինքն եկեղեցու թռները փած են ինչի համար, եթե բադարակի համար փած չեն, հաբա ինչի համար բացեն մոմավարության համար որբեսի մարդիկ երտամոմ վարեն եւ ես կզարմանամ այսինքն չեմ գիտեր ինչպես կմտածենք այսինքն մոմավարությամբ վիրուսը չի փոխանակվիր չի փոխանակվիր ու փոխանակվի ես ինչ գիտեմ այդ մոմը սարկովը ով է այդ մոմը ով թրավ դուպերու մեջ այդ մոմը դուպերու մեջ են ով հանեց այդ մոմերը այդ ամանի մեջ ով թրավ։ Ամանի մեջ են քանի հոգի արին մոմը եւ դարին վարելու։ Եվ ավելին, եթե երկու հոգի միասին կովկովի եկան եւ մոմ վարեցին, պիտի չվարակվին։ Սուպերմարկետի պատմություն եղավ, սուպերմարկետ բաց է։ Այսին մարդիկ գերտան գերագուր գարնեն չեն փոխանակվիր։ Կամ մեկը եկավ իր մոմին դեղ հարմար դեղը չգտավ, մույս հավատացյալի մոմը վերցուց, մարեց եւ իր մոմը վարեց։ Այդ մոմը բռնելով չվարակվեցավ։ Այսինքն չեք կնար հարաճկը առնել։ Եթե Աստուծո Հովանին չլա, եթե Աստված ինքը չհսկե մեզի, մենք չենք կնար մենք մեզ հսկել, որովհետեւ ամեն ինչ կրնա դեղի ունենալ։ Ուրիշ կոմենտներ եթե գան, Արփինե Մեսրոպյան ստանում ենք այն, ինչին ցկդում էինք դեր հայր, ցավոք Աստուծո հրամանները թողած մարդու հրամաններն ենք հետևում եւ սովորականին ավելի մեծ դեղ ենք դալիս քան հոգուն։ Շատ ճիշտ է, շնորհակալ եմ այս կոմենտի համար։ Էլո Աղբաբյան 29-9 դեր արմեն շատ ճիշտ է մեկնաբանությունը, բայց եկեցիները ամեն գիրագի շատ հաճո խջովում գլա ես Հայաստան գաբրիմ ճիշտ է ամեն գիրագի ամբացագա գերտամ հոգեգան խաղաղություն կստանամ, բայց հիմա բادرակները TV-ն եւ Facebook-ն լայվ գուտա, ընդանիքով կմասնակցենք բادرակին։ Չեմ ընդունիր։ Ես ցեզի գսեմ։ Եվ ցեզ մեկը խնդրեմ այս գիրագի կացեք եկեղեցի։ Եվ եթե եկեղեցին տադարգ է, փորձեք խնդրել հոգևորականեն, որ անպայման կոնե եկեղեցու մեջ 10 կամ 15 հոգի մասնակցին բادرակի։ Անպայման։ Հասմիկ Շիրոյան Շնորհակալություն ցեզ այս հույս եւ շինություն բերող խոսքերի համար խնդրեմ Ռուբինա Հարությունյան եղբայր Արմեն, այո եղբայր Արմեն, մեր դերհայներից վարակվել է եւ հիվանդանոց է հա հիմա հասկացանք նախ դուք դերայր չունի քանի որ ինձ եղբայր արմեն գսեք հավանաբար կամ ավետարանական կամ չեմ գիտեր որ եկեցու մասին է գխոսիկ ուրիշ հարց Սուսաննա Ծադրյան հավադի բագասից սա ճիշտ չեն մոդենում հավադին իսկ այսօրվա կոմենտներեն եւ հարցերեն դեր հայր հարց։ Եթե մեր երկիրը Սոթոմ Կոմորյան իրավիճակում է, ուրեմն կարող ենք ենթադրել, թե Սադանան արդեն գապված չէ։ Սադանան գապված է։ Խոսքը հազարամյակի մասին է։ Սադանան եւ մեր հազարամյակը ես խոսած եմ այս մասին, եթե YouTube-ի մեջ նայեք հազարամյա տակավորությունը գրեք YouTube-ի մեջ կգտնեք, մեր ըստ մեր հավատքին սատանան գապված է այն բահեն, որ Քրիստոս խաչի վրա էր։ Եվ այդ բահեն գսկսի հազարամյա թակավորությունը, այնպես որ սատանան մեզի համար գապված է։ Այո, պիտի արցակվի, վերջին օրերում պիտի արցակվի, բայց թե երբ պիտի արցակվի, ինչպես պիտի արցակվի, դակավին անիգա հստակ չէ։ Ա Սուզանա Պետրոսյան, դերայր ջան, երբ որ մեր վարչապետը ձնգիկը աստծո առաջ, ամբողջ ազգը ձնգիկը կա։ Ցավոք հբարտ քաղաքացիներ ենք, ինչպես ձնգենք։ Մեղ աստծո։ Այո, մեր վարչապետը առաջին օրերուն ավետարան գքարոզեր մեզի, մեզի գքարոզեր ինչ արագներ Դնդեսի արագը գմեկնապաներ, մենք ալ ուրախացանք, բայց մեր վարչապետը առաջին հրամանը գսվիտ է, առաջին հրամանը դվավ եկեղեցվով, որ եկեղեցիները փակվին եւ բադարակները լան առանց ժողովրդի։ Բողոս Կաբայան դեր երբեք չի լրեր, բայց կհամբերե շատ ճիշտ սիրելի Բողոս Աննա Սարխոսյան երևի գմտածեն, որ գժվել եմ, բայց անգամ այս հիվանդության դարածման մեջ սիրտս ցնծում է Աստծո ներկայությունից, անգամ մահը չի հերացնի ինձ իմ Տիրոջից։ Աբրիս անաջան Աստված օրհնեկես եւ ավելիով օրհնե։ Քրիստոնյայի իսկական մոդեցումը այսպես պիտի ելա։ Գարո Մարդիրոսյան Աբաշխարություն։ Սրանք այսօրվա են ուրեմն ամեն Արմեն Եղինյան, Դեր Արմենջան խնդրում եմ համախմբեք մեր մոլորված ժողովրդին դուք դա կարող եք։ Դա Աստված կարող է եւ մեր աղոթքներով կարող է համախմբվել մեր ժողովուրդը։ Նուբար Özdel Կոստանտնիբոլ Սոմեջ Փակ Փագեն դերները հարաճիգա ժամերուն բաց է մոն վարելու համար։ Է Երանի ցեզի գահարստանակ Աննա Սարխոսյան օրնեցեք դրա իր մի հարց ունեմ, եթե այսպես շաունագի եւ Հարության Դոնի բادرակին թույլ չդան մասնակցել, ինչպես Թուրսկան բահկից այն մարտիկ, եթե թույլ թույլ չդան Սուրբ հաղորդություն ստանան։ Անպայման կացեք եկեղեցի եւ ստիպեցեք հոգեվորականը գործեզի հաղորդություն դա։ Անպայման։ Արմեն Բալմանուկյան ռուսերեն գրված է, չեմ գրնարկար տալ։ Սարգիս Սարդրոդի մենք բոլոր բոլորս մեղավոր ենք, ինչպես մենք բոլորս մեղավոր ենք, ինչպես կլինի։ Չհասկացա, հարցում է, եթե բոլորս մեղավոր ենք, այո, բոլորս մեղավոր ենք, ինձանից սկսած բոլորս մեղավոր ենք։ Սևան Բաբիկյան, նախ շնորհակալ ենք ցեզ դեր հայր հարցում ունիմ։ Ես ձոմ բահքեմ հաղորդություն բիտ կարենանք ստանալ։ Շնորհակալություն։ Այո, անպայման բիտ կարենակ եւ անպայման հաղորդություն պիտի ստանաք։ Քացեք եկեղեցի եւ հաղորդություն ստացեք։ Ոչ ոք ցեզ զրգելու հաղորդութենեն իրավունք չունի։ Մարինե Սամսոնյան շատ ճիշտ եք ասում, շատ անելանելի վիճակ է։ Գիտենք չգիտենք ինչ անենք։ Աստված մեզ օգնական եւ աղոթենք անոր համար։ Վերջին հարցը Մարիա Հակոբյան Դեմիջյան օրնեցեք Տեր այր վարձ կդգադար աղոթենք որ կոնե ավակ շապատ եկեղեցին փանան եւ մասնակցենք այդ սկանչելի օրհնություններուն։ Ամեն աղոթենք։ Լավ, վերջին հարցը եկավ Քիմ Կասպարյան դեր հայր ուղագի խելակարվում եմ Սուրբ Հարության բادرակին, եթե հանգարց չմասնակցեք։ Անպայման մասնակցեք։ Գացեք եւ մասնակցեք։ Ինչ պիտի ելա։ Դա 2-3 օր ցեզի փանդը գտնեն, որովհետեւ օրենքը խախտեցիք։ Այդ 2-3 օրվա փանդնալ թող դիրոջ օրտնությունը ելա։ Անհոգ եղեք, գացեք, մասնակցեք բادرակին եւ բահանջեցեք հոգևորականեն, որ ցեզի հաղորդություն դա, որբեսի ցեր բախքեն դուրս գաք Սուրբ հաղորդությամբ։ Շնորհակալ եմ ցեր համբերության համար, ցեր ընկերության համար։ Աստված օրհնե ցեզ բոլորդ, եթե ուրիշ հարցեր կան, գրեցեք ցեր հարցերը եւ եկող անգամ հավանաբար երկու օր հետո անգամ եւս պիտի խոսենք երրորդ մասը, թե ինչպես քրիստոնյան պիտի վարվի այս կորոնայի ժամանակներուն եւ ինչ է մեր բարդականությունները եւ հոգեվոր բարդավորությունները եւ ինչպես ինչպես թիմակայենք այս փորձությունը եւ տեսնենք հոգեվոր աչքով մեր թիրքորոշումը Աստված օրհնե ցես բոլորդ շնորհակալ եմ ցեր ներկայության համար, ցեր մասնակցության համար, նաեւ շնորհակալ պիտի լամ, եթե դարաձեք այս տեսանյութը ցեր էջերու մեջ, որբեսի մեծ տիվով մարդիկ դեղեգանան եւ սկուշանան քալիք աստուծո բարգուտենեն աստված օրհնեցես բոլորդ բարի գիշեր բոլոր անոնց որոնց մոտ գիշեր է եւ բարի օր բոլոր անոնց որոնց մոտ ցերեկ է երտակ խաղությամբ եւ դեր Հիսուս Քրիստոս եղիցին ցես ընդհանրեսյանսդ ամեն ցտեսություն ոչ նոր հանդիպ